sebelum kita tu kita kembali ke satu benda bila sebut turun tadi kita tak jawab lagi pasal apa perlu turun di situ kan sedangkan dalam dunia ni luas dan banyak tempat baik sekarang ni agak-agak tentera-tentera hak nak jadi penolong kepada Imam Mahdi tu dari mana hak banyak dia kan memang dia bercampur agak-agak mari daripada mana Afghanistan ke, Pakistan ke, ISIS ke, Iran ke, Iraq ke, pada mana. Dan sekarang ni orang duk tengah tiun dia. Tempat ni orang duk tengah ceroboh. Tempat ni orang duk tengah intai-intai. Tempat ni orang duk tengah usha usha, Agak-agak mana? Syria. Ha, Syria. Ada pendapat lain? Turki. Ha lagi. Turki tu dekat dah dengan Syria tu. Arah sama dah tu. Okey. Clue dia tengok pada rukun setiap Kaabah kita. Semua akan jadi tempat sasaran dan tempat fitnah paling besar. Kita ada rukun Iraqi, rukun Yamani, rukun Syami, rukun Hajar Aswad. Rukun Iraqi mengarah ke Irak. kita dah tahu apa jadi pada Irak. Kita dah tahu apa jadi pada Irak. Dia jadi fitnah, hancur lebuk. Rukun Syami, Syam sekarang, Syria, bergolak, tak berhenti, perang, perang, perang, perang, timbuk ISIS macam-macam. Rukun Yamani, Syiah Houthi, orang duk serang, macam-macam-macam. Cuba cari tiun mana arah Hajar Aswad. Saya tak mau jawab di sini malam ni, anda cari. Agak-agak arah tu duduk kat mana? Ha? Ha, saya tu malas nak jawab. Anda carilah. Lah ni orang duk usia, orang duk terai, orang duk apa, insya-Allah masih boleh bertahan. Ha, cari. Ha, carilah dalam Google ke dalam apa nak guna trajektor apa. Eh, duk mana ustaz nak cakap ni. Rukun Hajar Aswad ni. Lepas ha, jangan pula nanti jawapan dia. Ustaz, saya dah jumpa dah. Betul-betul depan tangga rumah saya, ustaz. Atau ha, mengarut lah. <laughs> <laughs> last sekali betul-betul depan tangga rumah saya ha, ha tu tak boleh nak pakai lah ok, baik tengok lah situ cari kalau ada pertemuan ketiga mudah-mudahan Insya Allah kita akan bincang lagi biar dia tertangguh lagu tu kita syok juga kadang-kadang orang duk agak-agak-agak tak ok ok